heb mijn hersens nog, mijn kennis, mijn ervaring en mijn dromen. Ik wil graag in contact komen met Nederlanders, maar het is moeilijk. Laatste wilde ik een oude vrouw helpen met boodschappen telen. In Eritrea is dat normaal, maar deze vrouw is groot. Ik word daar onzeker van en trek me in mezelf terug. Dat wil ik niet. Contact met Nederlanders is goed voor me. Zo leer ik Nederlandse taal en cultuur beter kennen. You, the Dutch, are nice and open-minded people. But sometimes I feel that you are afraid of us. For instance, when I speak Arabic with one of my friends, you may think that I'm talking behind your back. Please, Trust us, we are not terrorists. We fight against them just like you. Don't believe everything you hear about us in the media. Try to get in contact with us, break the wall, and your idea about us will change completely. I am sure. أنا وغالبية السوريين الجدد هون بسبب الحرب بشتاق لشغلي ولبيتي ولأهلي وبنفس الوقت بفكر بمقدار الأشياء الإيجابية اللي ممكن أتعلمها من هالتجربة مبارحة كنت عم أبكي لأني مشتاقة لشغلي وبلدي وأهلي بس اليوم أنا عم أطلع بالمستقبل شكرا لكل شخص مؤمن بالإنسانية بكل أنحاء العالم Ik wil wat bijdragen aan dit land en werken voor mijn geld. Nederlands moeten weten Mama, dat ik... Nederlanders. Nederlanders, oké. Okay. Nederlanders moeten weten dat ik niet als ben kwijtgeraakt in Syrië. Ik heb mijn hersens nog, mijn kennis, mijn ervaring en mijn dromen. Als ik groot ben, dan ga ik de Nederlandse mensen ook helpen. Niet alleen de mensen uit mijn land, want Nederland heeft ons geholpen. En het belangrijkste dat je voelt dat je in veiligheid woont. En Nederland heeft dat aan ons gegeven.